Halo, selamat malam pemirsa dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Prementa Purba di Berita Terkini. Berita hari ini akan saya sampaikan mengenai seorang pemuda yang berasal dari kota tebing tinggi menciptakan sebuah karya yang dalam bentuk aplikasi yang berbasis transportasi online, transaksi online dalam bidang bisnis dan barang atau jasa. Aplikasi ini dibuat oleh anak muda kota tebing tinggi yang berinisiatif untuk membumingkan dan mengajarkan bagaimana tata cara berbisnis dengan baik dan benar dan anak muda kota tebing tinggi ini pula menciptakan sebuah lapangan kerja baru terutama terkhusus untuk anak-anak muda kota tebing tinggi lainnya dan dapat memotivasi anak-anak muda tebing tinggi lainnya. Tidak hanya anak-anak muda yang mendapatkan tidak aja anak muda yang termotivasi dengan anak muda yang satu ini, tetapi dari mulai anak-anak hingga dewasa juga termotivasi dengan anak muda yang berasal dari kota Twintige ini. Anak muda ini berasal dari sebuah tim yang bernama Tim Corporation Chocolate Go, di mana sebuah kantor perusahaan brand franchise yang berasal dari kota tebing tinggi ini sendiri yang hanya satu-satunya di Sumatera Utara dan satu-satunya bisnis franchise yang menciptakan sebuah aplikasi multifungsi bukan hanya bagian bisnis saja tetapi juga menciptakan transportasi online dan transaksi online dapat dilakukan melalui aplikasi ini. Melalui aplikasi ini banyak orang-orang banyak mendapatkan manfaat tentunya dari aplikasi yang diciptakan oleh pemuda tebing tinggi. Pemilik coklat gaul, pemilik kantor coklat gaul tersebut bernama Muhammad Edi. Pak Edi menjelaskan dan menyebutkan bahwa anak muda tebing tinggi ini sudah sejak dulu dibina dan sebelum menciptakan sebuah karya aplikasi dalam bentuk aplikasi yang sangat besar ini dan sangat bermanfaat ini tentunya Sebelum itu dilakukan pembinaan terlebih dahulu dengan membuat sebuah tim kreatif yang di dalamnya terdapat anak-anak muda. Nah, tentunya ini merupakan sebuah berita yang sangat baik dan banyak orang-orang yang termotivasi dari anak muda ini. Dari kota tebing tinggi, teman dari kota tebing tinggi pria Terpurba memberitakan. Terima kasih, inilah berita terkini hari ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.